Oi, menina. A gente está aqui em Mount Vernon, Virginia. Mount Vernon é, bom, é uma cidade e aqui estamos na casa de George Washington, antiga casa. Ele era o primeiro presidente deste país, Estados Unidos, era o geral, general das tropas em, na guerra contra a Grã-Bretanha para a independência. Então ele é um cara muito importante, até que aqui está isso é um bilhete de um dólar, que é tipo mais usado. Também está no quarter. Quarter é 25 centavos, que é uma moeda também muito usada. E ele também... Bom, Washington é tipo nosso, um dos nossos padres do país. É, o capital leva o nome dele, Washington DC, tem é um estado, Washington. Você viu o monumento outro dia, esse é muito alto é, também várias universidades. Washington é uma das pessoas mais importantes para a nossa história. Ah, e outro detalhe, a gente agora está na Virgínia, que está do outro lado do rio Potomac, que é a capital. Então, aqui estamos no sul, tecnicamente, mesmo tipo não parecendo muito no mapa e foi o Sul que se cedou ou separou do país e começou a guerra civil aqui nos Estados Unidos.